Sziasztok! Ismét egy gyors bejelentkezés. Megtaláltunk egy helyet, amit kerestünk, mert a fedezte fel. Én azt hittem, hogy ez egy utca, de nem, csak egy belső udvara valaminek. beülős, kávézós hely. Nagyon hangulatos, rendeltünk két helyi kávét, ezt a barakítót. Később megjelentkezünk. Sziasztok!